сәлем оқушылар ә, біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы отыз жетінші параграф ток көзінің электр қозғаушы күші және кедергі жалпы қысқартып айтқан кезде е экқ дейміз иә электр қозғаушы күш сонымен қатар ішкі кедергі дегеніміз не деген сұрақтарға жауап беретін боламыз бүгінгі сабақта әрине бүгінгі сабағымыздың күтілетін негізгі мақсаттарымыз және бізде электр энергиясы көзінің электр қозғаушы күшіне тоқталатын болсақ жалпы айтқан кезде энергияны сақтау заңы бойынша бізде осы бір процесс жүреді ол қалай жүреді бөгде жұмысымыз тең болады екен бөгде жұмыс сыртқы жұмысымыз тең болады ішкі жұмыс пен жалпы жұмыстың қосындысына тең деп қарастырады екенбіз кішкентай r деп жатқанымыз ішкі кедергінің есебінде атқарылатын жұмыс болса үлкен r бұл жалпы кедергінің есебінен атқарылатын жұмыс деп қарастырамыз нәтижесінде біз э, осыған дейін айтқан болатынбыз иә ә, не деп айтқан болатынбыз кернеу тең болады жұмыстың неге зарядқа қатынасы деп айтқан болатынбыз естеріңде болса бұны электростатика негіздерінде айтқан болатынбыз зарядтың ә, жұмысының формуласынан кернеуді ашқан кезде енді қараңыздар бізде мына жерде электр қозғаушы күшке тең болады иә неге өйткені бөгде жұмыс атқаратын болса демек бұл жерде атқарылған жұмыс яғни кернеуіміз бұл электр күші болатын еді яғни е тең а бөгде жұмыс бөлеміз зарядқа еді иә болса электр күшінің негізгі формуласы тең болады атқарылатын міне қараңыздар ішкі кедердің кернеуін қосамыз жалпы кернеудің формасына формуласына нәтижесінде мына бір ненің формуласы былай жаздық міне қараңыз тура осы заңдылықпен өзгереді иә еске түсті ма бұл жерде е деп отқанымыз не деген сұраққа тоқталатын болсақ міне электр қозғаушы күш ал р деп кішкентай ішкі бөлігінің кернеуі ал үлкен ер болса жаңа айттық сыртқы бөлігінің кернеуі жалпы айтқан кезде бұл жерде барлығының өлшем бірлігі вольтқа тең міне иә барлығының өлшем бірлігі вольтқа тең оны білеміз солай ма сабақтарда айтқан болатынбыз енді осы формулаларды ары қарай ә, жілік жілікке салып ашып қарастырамыз жалпы электр қозғаушы күш дегеніміз бұл не бірлік зарядтың тасымалдау кезінде бөгде күштердің атқаратын жұмысына тең шаман айтамыз яғни электр қозғаушы күш тең болады бөгде жұмысты бөлеміз неге зарядқа электр қозғаушы күштің өлшем бірлігі бізде вольтқа тең белгіленуі осындай жазбаша емен қарастырылады окей ә, жалпы айтқан кезде электр қозғаушы күш және әртүрлі жұмыс режиміндегі ток көзінің кернеуіне тоқталайық жалпы мынау бізде тұрақты ток көзі иә оң және теріс ол жерде бізде не болып тұр электр қозғаушы күш бар және осы тұрақты көздің несі бар ішкі кедергісі бар олай болса олай болса біз жаңа айттық яғни бізде ә, тізбектің сыртқы бөлігіндегі кернеу кемиді ал ішкі бөлігіндегі яғни ол өте аз нәтижесінде не істеп алдық міне екеуін де осылай тең нөлге теңестіріп алдық демек демек бізде потенциалдар айырма неге тең болып қалуы кезде әрине электр қозғаушышқа тең болады ал қалыпты режимдегі жұмысымыз ол деген сөз а нүктесі мен б нүктесінің иә нүктелер арасындағы потенциалдар айырымы неге тең болады потенциалдар айырымы дегеніміз не еді бір осыған тоқталайықшы өздеріңіз комментарий ретінде қалдырсаңыздар өздеріңіз пікірлеріңізді осыған дейін айтқан болатынбыз потенциал деп отқанымыз не деген сұраққа жауап берген болатынбыз соны бір комментарий ретінде қалдырайық әрине иә ал енді қараңыздар потенциалдар айырымы деп жатқанымыз мынау а минус б яғни ә, дельта фиіміз иә тең болады осыған тең болып тұр ал енді қараңыздар осы жерде осы жерде міне қараңыздар мына жерде біздің неміз кернеуіміз неге тең болды әрине ә, осы электр қозғаушы күш азайтылған неге жалпы кедергіге тең болыпты осылай да қарастырсақ болады деген сөз Ой болса біздің қысқа тұйықталудың формасы осылай келіп шығады екен қысқа тұйықталудың формасы. ток көзінің кедергісі өте аз өткізгішпен тұйықталу кезінде қысқа тұйықталу жүреді яғни орысша айтқан кезде короткий замыкание дейміз иә қысқа тұйықталуымыз міне мынау бізде электрқозғаш күш немесе оның орнына былай да жаза аламыз иә бұл жалпы ерге тең осы жерден біз кедергі тапқан кезде не істеді орын ауысты тек қана кетумен ә, ток күшімен ішкі кедергі өлшем ал енді ішкі кедергі өлшем бірлігі не деген сұрақ туындауы мүмкін кедергі болғандықтан бітті он өзгермейді иә ток күшінің өлшем бірлігі ампер оны білеміз иә ал енді осы ток көздеріндегі тізбекте және параллель жалғаған кезде біздің ішкі кедергіміз қалай болады және электр қозғаушы күшіміз қалай болады деген сұраққа тоқталатын болсақ барлық яғни ә, кедергілерді ішкі кедергілерді не істейді екенбіз жалпысын тапқан кезде қосамыз ал электр қозғауыш күштен табатын болсақ ол не істейді екен барлығы қосылады тізбектей болса ал параллель болса параллель болса енді қараңыздар параллель деген сөз аралық иә келді ток бірінші аймақ екінші аймақ демек біз осы жерде не істейміз параллель кернеу яғни электр қозғаушы күш әрқашан тізбекке параллель жалғанады демек ол деген сөз не деген сөз ә, ол кезде біздің жалпы электр қозғаушы күшіміз неге тең болады екен яғни электр қозғаушы бірге тең болады да ал кедергілеріміз қалай болады үш кедергілеріміз мысалы r бөлінген n неше кедергі бар сонша кедергіге не істейміз бөлеміз болды мысалы төрт кедергі болса жалпы кедергіні тапқан кезде R-ларды бөлеміз төртке егер бірдей болса бірдей болса бірдей болмаса қалай болады бір бөлінген r жалпы тең бір бөлігіне кішкентай r қосамыз бір бөлігінен r бір r екі деп кете беретін болсақ бір бөлігінен r n-ға дейін да формула осылай болады деген сөз ғой демек осылай қарастырады екен осыған дейін біз ә, жалпы кедергілерді ә, параллель тізбекте қосып көрсеткен едік қой ал енді бұл жерде ішкі кедергілерді параллель тізбекте жалғап көрсеттік енді осы тақырыпты ашу мақсатында бар болған үш ақ есеп бердік бір екі үш есеп осы бар болған үш есепті талдаймыз шығарамыз ә, пысықтаймыз қаншалықты түсінген түсінбегенімізді анықтаймыз және де өз пікірлерін комменттер ретінде қалдырамыз ұстаздарыңа шығарып жібереміз жақсы оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау